吊冷奶流摸盖朝跨起鸭，波士确神父唔冷交掂牙，校冷对声简记先买在靠少写先嚟吊家和地，唔冷土和地布嚟茂盛餐几间四横夜仔争啡和，话要屎危替果赞胶屎奶和吊那妈咁捻大拧落。 快搵啲喺床下底，炒捻翻呢一饼。《菩提萨伽 a 二千五百零一，佛历两千五百零一年，Wenty 三，Midhunayon，六月三十号，日礼拜一，晚六低，n g 香港电台，新马仔唱嘅原装正版《光绪王爷祭珍妃》主题曲。 黎平息众怒先啦！ 不許我挺白头啊！怨恨母后，人生将你摧殘，命歸幽。真抱憾。 有孤啊，此生恨更忧，此生恨悔愁。 在相思，债未愁，正系百计千方，试问终何用？哼，万般心事，都等若一般愁。哇！ साउ च fucked up. 满地模样的好马，金鞍摇哎， 结束 出啊，就咁话喎，孤重寄衣花，求恨，誓要大罗。 都佛咩口啊？蛇心话你人去后啊？嗰阵我偏沉。 见咯，你话我几呀？甘心啊？忧，及后发咩到？宫中又是逢。 died here. 怨啊，为王。 瓜，又似一只手。 不自立啊，鬼王，都怎奈难你们聪明无后啊？到今日时。 那怕喊声，妹你身。 最有一丝难忘，就系多得妹你与我代成，我呢个罪疚。 日痛叫区，何委屈？ 不到你惊在呢个冤井咧，埋手，我遗望你。 都走到离恨，天公。日你将孤王。 又说什么人间富贵呀？ 是足过眼。